traktor. De nem erre jön, ugye? Nem, szedi össze a lombot. Na, Megint valami. Dolgozik a zöld szörny. Locsolnak. Tisi. Aha, megmutatom a bejárót, ott fog bemenni az ipse. Ott, ott, úgy, úgy. Azt is lefotózni? Hát most filmezek. mindjárt behúzza majd. Na, ott, ott az ablak. Tessék. Na, ezt kérdezted, hogy lemerik-e így egybeszedni az hát ablakot? Hát ezt nem hiszem el. Tessék. És nézd meg, azt a kurva életben még össze is törte. Láttad, hogy meghajlította? Persze. Persze. Most csodálkozunk. Úristen, az egészet kidönti egybe. Úristen! Hát ezt nem. Komolyan mondom neked. Na. Hát ez az, amit nem hittél. Pedig itt van, tessék. Hát ezt föl kell rakni a ízére. Ja.